Halo kak Baru bangun Belum mandi Saya juga <laughs> Ini juga Belum mandi Nanti pos Habis belanja apa kak? Molen Ini apa? Susu Moli-moli susu Kerupuk hmm, Kacang panjang iya, Capek ikan. Ikan. Ini ikan. Ikan apa? Ikan. Belanja nah, di mana kak? Situ. Kok nggak bisa ngomong kakak sana? Hehehe. Iya. Karena masih makan terus batuk. Gambar apa itu? Gambar Lihat lo. eh lo yang mana? Gambar apa lihat adik bos? Apa itu? Wow. Monadresur temannya Spiderman iya enggak kakak apa ini cewek Robin White satunya sama nggak sama Jin Haish Jin Haish oke okay. Halo dek bos Ikut nganter kakak sekolah Ikut Oh pakai bajunya Arema Gonzales ya Belajar di sini Kowe mau berangkat Bu Basir jam berapa gambar Josh. ya. Endok, saya mulai nang bunda berangkat sekolah mandi banyak mbak bu berangkat bu Basir berangkat bu sợ ô mình đường mình đường là người ta mình đường và school ayo nanti kakak eh angkat salim sama minta uang saku alias sangu oh sudah ayo wes kalau sudah berangkat mau berangkat sekolah seragamnya ada di rumahnya mbak bu kasih bebas ikut ke rumahnya babu awas nah, ini jangan lupa ikannya ada kucing nanti ini ada lalat ada kucing bahaya dadah bosku ikut bosku Hah? nggak bisa nanti ada di rumahnya mabuk ada, yuk dadah teman-teman sampai jumpa di videonya kakak Tia Rockmantik. jangan lupa juga kunjungi youtube nya adik bos Rockmantik. Assalamualaikum